Lan. Aslında burada kalmamıştım ama iniş yapmıştık. şunun boğazını ya. Bu kadar zayıf bir adam benimle nasıl baş ediyor ya? Geber. Dedim ama tabii ki gebermiyor. Çünkü burada geri gelmiştim. Çok iyi ya. Alçak uçuş yapıyor Koş koş koş koş koş. En iyi deparanant. Kaybol. happens, the full weight of Ascot will come crashing down on you. <laughs> it's over, is it? So be it. Bir kere beni dinle. Ay şansımıza tükür. Hal hayır. Bırak şunu. Boy. İşte tam burada bırakmıştım. Stay still. You will listen to me and not speak a word. I am your father. And you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Hayatın çakallıktan geçiyor. O kadar şey aldım üstüne başına. O kadar. Helheim'den bir çıkış yolu bul. Şimdi önce bir şöyle bir etrafa bakayım. Bir de haritaya bakayım. Şu an bu kadar Bu iyi. Depar atarken havaya sıçrayıp güçlü bir zincir çaldırıp evet bu da iyi. Şu Aynı hemen hemen aynı hareketler. Diyor ki bir düşmanın kaos mızrağı saldırısıyla şişledikten sonra yani tuttum attım He. Basılı tut. Ah. Yaptım. Boyut ve hasarı artırırmış. Neymiş bu? Onun devamı. Vallahi millet evleniyor. Düğün var bu ara herhalde bir yerde de bilmiyorum artık internetten ses gidiyor mu mikrofondan havai fişek atıyor insanlar. Yani şöyle bir şey. Önce nişan al. Ay yavrum. Veya şöyle bir şey. Bizim buradan aşağı inmemiz lazım bu ara. Yol nerede? Aa yol. Wow, it's cold. This is hell? Not just hell. Worst place in hell you could have put us. Sadece hell değil, bizi hell'de getirebileceğin en kötü yer. Ha, haritaya bakacaktım. Halheim'in özeti 5-2, 6-2, 3-2. 2 tane keşfedemediğim Zamazingo var. Selam Murat hoş geldin. Aynı devam ediyorum kardeşim bu arada. It only takes us halfway to Tyr's temple, but at least it gets us far from here. A thousand mortal lifetimes the bridgekeeper kept living out of this place. But now that you've ripped his heart out, here we are. Funny how it all comes around. Hani nerede şu ses? Allah bir yerde ses geliyor ama. Boy. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Eh Muratçım spoiler vermezsen devam <laughs> edeceğim. Daha e, iki gündür bayram bayramdaydık zaten. Şehir dışındaydım daha yeni geldim. Dün video attım ama yayın yapmadım. Bugün yayın yapıyorum. Aynı senle bıraktığımız yerdeyiz. Allah. Lan. Allah ya Rabbim ya. şunları şunları şunları. Teşekkür ederim sağ ol. Ha iyi. Burayı bu şekilde geçtim. Şu an tamam son bir spoiler istiyorum. Gerçekten spoiler istiyorum. Ee, Oyunun bitmesine ne kadar kaldı? Sadece görev yaparsan. Oha bu ne? Turn away boy. Anana da aynısını demiştim. me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. Not here. Nasıl sen değildin ya? Sendin işte. Allah Allah. Gerçekten burada da işler karışıyor. Aa, burada Zeus'u Zeus görmezsem iyidir. Ee, ne tarafta? Ed, what was that? Not just the old and sick come to Helheim, so do the criminals. Hell must not draw a distinction between us and those whom these visions are meant to torture. How do we stop it? Escape Hell, as soon as possible. Hell, I'm not gonna let it bother. Like you said Mimir, it was just an illusion. Ben çok ekstralara gittiğim için benim oyun biraz uzadı. İşin açıkçası. Ama sonuçta dünyanın parası yani bir şekilde bunu çıkartmak lazım yani. I will get us out. You will follow orders. Bu benim 35. bölümüm. It had better 66 hatta tabii emin değilim. Now let me focus. Aha. Hurry, human. Faster. Let me think. Ve burada bir tane daha olması lazım. Doğrudur. Yani diyorum ki bu benim 36. bölümüm. Ama hala da sanki oyunun ortası gibi hissediyorum. So I can't feel my fingers. Maybe both wind traps need to be filled. <gasps> <laughs> Bunun diğeri nerede? Hiçbir fikrim var mı acaba? Buradan geldim zaten. diğerini nerede bulabilirim? Yok. Orada karşıya da geçilmiyor. Şu an resmen kaldım burada. Aa şurada bir gemi var. Allah Allah. E zaten buradan geldim. Beyler bir yardımcı olursanız gerçekten çok sevineceğim. Şuradaki kapıyı nasıl açacağım? Varsa bilen söylesin lütfen ya. Arkadaşlar bilen var mı şu aşağıdaki her rüzgarıyla açılan kapı iki tane bulmam lazım ama nasıl olacağını bilmiyorum. Galiba yok. Patlayan kılıç darbesiyle ne gibi bir ilgisi var? Hangi dişleri sıkıştırıp bir kapı açabiliriz ya? Şuradaki dişleri, hangi dişleri? Bunlarla bir oyun mu yapılacak yani? Aha tamam ya. Ula olaya bak ya. Olaya bakar mısın ya? Abi bunu bu şekilde olmaması lazım. Hah aynen demin niye donmadı? Demin niye donmadı onu anlamadım. Allah'ım ya. Bu şu oyunda en nefret ettiğim karakter. Abi nasıl vurayım ben şimdi sana? Hangisiyle vurayım? Kaç kaç kaç kaç kaç kaç Adama hiçbir şey yemiyor ya. Adama hiçbir şey yemiyor ya. Adama runik saldırı yapıyorum gene bana mısın demedi ya. Aa yedi. Nasıl oldu? de koşar şimdi bana öyle vurur. Hadi şu elindeki şeyi çıkar. Kaç kaç. Oh be. Adama ayarım abi. Adama gerçekten ayarım ya. Oyundaki gerçekten söylüyorum en nefret ettiğim karakter. Hani normal adamların içerisinde. Bu gidişle benim kendi olduğumdan da nefret edeceğim. Bu ayrı bir olay da. E hadi bakalım buraya nasıl geçeceğiz? Dur. Şuraya... Abi buraya geçmesi lazım bunun ya. Bu Nasıl geçecek bunu buradan? Allah Allah. Çocuk benim sözümü dinlemiyor hocam. Çocuk benim sözümü dinlese. Bir yerlerde bir şey patladı bir şey geliyor ha. Sen bana biraz spoiler verdin ama bak inan ki sağda solda bakmadım. Çocuktan yana çok kıllandırdın beni. Aa tecrübe puanıymış o. Hadi be yok artık ya. Bir an elektrik şokuna girdi. Adam bir şey yapamıyor zannettim. Adam tek atışta alıyor ya. Tamam daha buraya leşim kalmadı. Yok artık. Ne istemedin? Dur şunu seyredelim. Cadı. Freya bunun annesi. Death has no power over you now. You would rather die? Never feel again? Yes. Take it away. I can't. Please. Please. Please take it away. Çocuğu lanetlemişler resmen. Aa taş mı aldılar orada? Baldur da acılı bir insan çıktı ha. Aa ah, anasını boğazacağım. Annesi Freya değil mi? Tabi. Freya is his mother. Ya. Why did you keep this from us, head? Would you believe it slipped my mind? Ya bırak Allah'ını seversen. Ben de inanmam. I'm at a loss. I assure you have no reason to keep such a thing a secret. There's the boat. We will speak more of this. Soon. Tekneye geldik de. Tekneye şuradan yol var. Yaz kesinlikle bir kere Baldur'a karşılaşırız biz buradan gitmeden. Aşağıda bir kıyamet kopacak ya. Oo, çok tehlikeli. Adam nasıl bir kuvvet bu ya? Ha abicim nereden ne geldi belli değil ki ya. Adam 7 level. 7 level. Adama iki tane ağır yük saldırı yaptı bana mısın demedi. Öyle şu kıldırgıcıkları halletmem lazım. Şu şu. Hadi gel. Ya bırakın ya. Of. Şunlar için bir taktiğin var mı? Jack Sparrow da öyle yapmıştı değil mi? İzlemiş miydik Garip Korsanları? 오 초기 슐러 슐러 야 Baş başa kaldık. Şurada da bir tane var. Lan hiç yemiyor ya. Oha be oha be. Bu balta yiyor mu bunlara? Abici başka türlü halledemeyeceğim onu. Ah biri gitti. Koş koş koş. Oh be. Sabırlı bir mücadelenin ardından. Ah geliyor bizimki. We must hurry. gitmeden şunu almak istiyorum. Bunu, bunu yardımcı ol lütfen. Aha. Biri burada. Diğerleri nerede? Wow, diğeri burada. E bunu nasıl açacağız? Çek bakayım şunu bir. Tamam onu hallettim. Ha bunun da arkası boşluk mu? Ama nereye? Dur. tane kaldı. Çok iyi. İyi bayağı hızlı geçtik. Çok teşekkür ederim. Kan likörü. Ya bir tane daha toplamam lazım. E şimdi nereye? gidelim gel. Gel gel gel gel gel. Yani onun arkasını boşluk olacağı hiç aklıma gelmezdi inan ki. Yani gelse bile hemen <laughs> gelmez. Şurada da bir yol var. burası aşağı iniyor zaten. Zaten buradan geldim herhalde ben. Evet. Bu tarafta bir şey var mı? Dur gene bir bakayım. Oo var. Belki şuradan bir ağır runik saldırı çıkar içinden. Yani buraya kadar gelip de oradan çıkamamak ne demek? Ben ha bu Baldur'u takip ettiğim yer. Ama niye o şeye geçemedim onu anlamadım. İlginç yani. Aha. Şimdi adam burada karşıma çıkarmış ha. Bak bunu her yerde bulamıyoruz. Sertleştirilmiş Spartan çeliği. Şey Bana şey lazım. Bu üzerimde iki zırhın diğer upgrade'leri lazım. O da Muspelheim'de fakat dördüncü aranı gerçekten çok zordu yapamadım. Bıraktım biraz daha gelişim öne gideyim diye. fairly sure you're seaworthy. She will do. Give me space to work. Eh. açtı. Lafı soktu işte. Lan. E burayı niye geçemiyorum hocam? Gemilerin şeyini çekmem lazım herhalde. söndürme diyorsun. şu iki tane şunlar. Peki gemiyi nasıl uçuracağız? Al bunu. Hadi hayırlı işler. iyi bir şey söylemedi zaten. Great. Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall which, sadly, we are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Skisplothnir? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Nevertheless, this is the boat we have. We make do. On perhaps the biggest iceberg I've ever seen. At least the Haydi. What now? Bu ateşler yanması lazım. Anladığım kadarıyla. Buz adamlar gelecek. Aşe... Oo. Acık körükleyelim o falan. Şu an yapar kaç teklifleri çok ha. Let your father think. Chopping it? Give your father Teşekkür ederim dostum. Just watch. Not for long. Stay with the boat. I can't believe it. We just made a huge skyland. Dur şimdi. Hemen şey aç gibi yelkeni sıcak hava sıcak tutmasını sağlayacak. Tamam hocam balon gibi. Dur. Ateş yüceliği. Bak şunu alabilirim. Tamam hocam. Yalnız şu an ne yapacağım ben onu çözemedim. Ha şu şeyi kaldıracağız. Dur. Allah. Ya bunu sabitleyeceğim yani ben buraya. I said stay on the boat. Allah'ım olaya bak ya. Şaka gibi. Evet, bu kadar. buradan da şuraya nasıl atlayamıyorsan artık yani. Yazık günah. Bu aşağıda da var lan. Aa gelir bizimkiler galiba. Wait for me there. Hani nerede? Hadi hadi şunlara. Şuna. We need to talk, brother. You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Balder destroy the gate to Jotunheim. We are out of options. And that boy up there, he's in nine kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not your concern. Well, You might become everyone's concern if you don't do something. You don't have to be the smartest man in the world to see that. Şimdi ne tarafa gideceğim anlamadım yalnız. Tekrar yukarıya mı çıkacağım? İka o hasar iyi. Bir bakayım bir daha harekete. Yak. Benimkine, benimkisi iyi abi. Yukarıya ama yukarıya nereden? Abicim yukarıya nereden ya? Oha ne kertik dönüşü verdi. aklından kırılacak gibi değil. burada kaldı bu. Ya e, buraya çıkacağız o zaman. Ama bunun da bir yerde mekanizmasının olması lazım. Atreus. I can help? Together now. Yok artık hadi. Atreus biraz laf dinlese çok efendi çocuk. Yok artık. Neredesin Zeus? Ya yalan söyleme sen de söyle artık. Halheim semaları. Hold on! Var mı başka? Var. Bunları gelmeden bunları aşağı atmak lazım aslında. Ha. Oğlum şuna şuna şuna. tak ateş etmeye devam et. Lan ne oldu? Artık yeter. Çok ağırlaştı, çok ağırlaştı. Şuraya şuraya. Bak lan çakala bak ya. Evet ilk dalgayı atlattım herhalde. Vur vur hepsine vur. Bir dakika dur şu kancalar vardı. Onlar ne oldu? Ha. Tabi bunlardan gidemiyorum. Gelecek ama yine ya hissediyorum. O benim bir tane var ya gıcık olan. O gelecek kesin. As long as we maintain this speed and those fires don't go out, we should be there in no time, lad. Lan nerede o? Lan nereden atıyor? Bak hala atıyor işte. Sizin var ya acısınıza, burnunuza, oğlum o değil şu şu. Ateş hangi ateş söndü ya? Hangi ateş söndü? Koş. Şu altı level şuna vur. Var mı başka? Ya yok böyle bir şey ya. Nerede bu? At şunu aşağı at. Biri dua ediyor bir yerde ama ben anlamadım. At oğlum at sen atacaksın ben çalışacağım. Sen atacaksın ben çalışacağım. bunlar çok tehlikeli abi ya. Önce şu küçükleri, küçükleri. Geber. Oh. Yani bak o kadar gezmişim boşa kesmemişim yalnız. Hadi artık çıkacaksak çıkalım da. Hoş geldin göz göz bu ara. Teşekkür ederim. Daha yapmam gereken bir şey var mı? Şu, şunları harlayayım mı biraz? Aa bir şey geliyor ha. Bir yerde bir şey patladı. 야 아담 라인 Şu kurtları bir sal oğlum ya. Oha sen nereden geldin ya? Allah Atla, atla, atla, atla, atla. Aa şurada grup burada, grup burada, ekip burada gel. Adam arkamda ya. Adam arkamda ya. Var mı başka? Şöyle harla harla harla. Abi bu gemi ben çıkana kadar düşecek ha. Hadi ya. Buna Atreus görüyor mu? Görüyor. Of. Zeus. Atreus görüyor mu dedi? Of. You saw. Neye bakayım? Baldur. öğrendi. Ama utanılacak bir geçmiş yok bence.